no, no, no, no. A few moments later, two thousand years later, one eternity later. Whoa! <laughs> Whoa! Panghingi, pangkain. You serious? Isang piso lang, kuya. Kuya? Magsipilo ka, ha? Dilaw na ipin mo. Doon lang, sa tabi-tabi. Dali na to, kuya. oh, <laughs> no, no, no, no. Wala pa ako ng bayan. Nagsipilo ka ha? Dilaw na ipin mo. <laughs> <laughs> no, no, no, no. <laughs> piso? <laughs> May limang piso ka? kain lang, kuya. You serious? Pangkain lang. Salamat, kuya. May ano tubig, kuya? Tubig, isang piso. Piso? Oo. Sa piso? Opo. Oh, no, no, What? no, no. oh, what are you talking about, man? Ganitong brum-brum, kuya? Ganda, ni? Eh. What? Ganda. Oo, sa amin yan. Ganda raw. Kanino to, kuya? Ha? Kanino to? Umuwa ka. Kanino ba to? Ganda, bro, bro. Bro. Magkumba ka dyan, magkumba ka. Ganda, bro, bro. Mm. oh, <laughs> no, no, no, no. <laughs> Take out, kuya. si hindi dyan. Take out. Dito. Yun nga, kailangan ko ng konting hangin. Maglo-long ride ako dyan sa malapit. oh, no, no, no, no. What the fuck? Sige na, kuya. 50 pesos naman ibabayad ko. Paris. Nagawa ko nga yan kanina doon. Hindi totoo yan. Walang... Bahala ka lang. Ayos lang yan, kuya. Bayad. Salamat. no, no, no, no. but they don't do shit!